Wat is die volgende 10 na 35? 40. Baie mooi te nappe. Kom wys vir ons by bord. Daar so net. Pragtig, baie mooi. Nou, wys net sê vir juffrou hoeveel, hoe ver vanaf 35 moet ons nog gaan om bij 40 te komen. Vanaf 35, hoe ver is het naar 40? Zeg voor mij? 5. Kan je dat inzetten voor ons alsjeblieft? Vijf. En kom je, vrouw. kom ons spreek nou op die getallenlijn. Staan hier zo voor mij. En ons gaan spring van 35, 1, 2, 3, 4, 5, nee. So ons gaan spring vanaf 35 tot by 40. Prachtig. Sê vir hom baie dankie. Prachtig. Baie dankie te goed soa. Reg, kom ons probeer vir 22. Twee en twintig. Nou, wat is die volgende 10 na 22? Ja, Junay? Askies? Nee, die volgende 10, hè? 33 is nie 10 nie. Ja, wil weer probeer. 30, baie mooi. Kom wys van nou van my, waar is 30 op die getalle lyn? Waar gaan waar gaan 30 wees op die getalle lyn? Nee, 22, 23, 24, 25, gaan nog aan. 26 26. Prachtig, kan jy dit daar vir ons skryf? 30 gaan daar wees, nê? Nee. En watter getal is dit? 30. Baie mooi. Nou sê vir my, hoe ver gaan ons spring vanaf 22 na 30 toe? Hoe ver moet ons spring? Van 22 na 30 toe. Wil jy dit tel? 1 2 3 Oh, jy is baie slim. Hy hoef eers te tel. Hy sê 8 en hy's reg. Wil jy dit insit? Reg. Soveel keer het jy gespring. 1 2 3 4 5 6 7 Baie mooi. Geef hom 'n hande klap. Yay! Baie mooi, Jonet. Jy's baie slim.